Astăzi vreau să-ți improvizez despre uh, a colabora. Uh, o să mă refer la, la cuplu. Uh, în Dex mi-a plăcut interpretarea a lucra împreună. Și cred că de azi înainte când o să mă gândesc la a colabora, o să uh, îmi doresc să colaborez în cuplu și nu să să vedem care e mai tare, eu sau el, și să, să ne punem piedici, practic, așa cum făceam până acum. Ă, tu ce zici? Vrei să colaborezi în cuplu sau vrei să-i pui piedică?